Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o alertă pentru siguranța țării. Un Hello! De factură necunoscută Dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Miguel Mystery. Alright. So game ni baru je aku nak main. Dia dah lama dah keluar. Alright kau diam jap Alright tapi sebelum tu Aku resetting dulu Alright I'm back So game ni bertajuk Magrel Mystery Ada dekat menu ni Magrel Mystery So game ni tengok tu Orang tu tak tahu kenapa muka dia macam tu So game ni Game yang agak panjang lah juga kan eh? So kita akan cuba record sejam And then kita tengok apa yang berlaku So first time kita main Kita baca dulu semua benda ni Letter to Mihai Mihai the Beast L Okay Malah nak baca Dia ada gambar tengkorak Let's go Ada anak panah kat sini Min kita kena klik salah satu buku ni Oh Ah, uh, Almari buka Apa tu? Satu Satu Okay Okay tak ada apa Satu je Alright let's go So ada dah Oi Unde Draco sunt Voice acting dia menyebabkan game ni tak takut Tapi mungkin So ada tanda soal Dan juga darah Dan juga nombor satu tadi ni apa Beast attack Ooh, tu dia monsternya Okay Beast attack So aku cubalah progress cepat mungkin dalam masa sejam ni So darah Daripada atas Interi Ui, mayat ke tu? Allah, ada mayat. Tape tadi tak boleh pakai. hey! aku. Kau lu, cia stuff. What the heck, bunyi apa tu? Right, ada gambar lagi. Sabar. Tapak tangan. Okay, ada anak panah. Let's go. Apa tu? VHS? hey, you son of a bitch. Oh my god, what is this even way? Ni apa dia tu sini? Find the king. Okay, dia kata find the king. So tadi kod dia satu. Alright, itu aku jumpa. Ada pula hantu kat sebelah sini pula. Oh ni buku ni macam semacam je. Pasang lah. Alright. Dah pasang, dah pasang. oh, boleh tengok lah. Ui. What the heck? Ini reaction. Game horror. Okay. Okay. <laughs> Apa benda ni siap? Alright, tape yang kedua. Kau jangan macam-macam. Okay. 69! Okay. So, itu kod dia. Okay, 169 betul. Apparently 1169 jawapan dia. Right. I don't even know how. Tapi aku dah key in dah tadi. So aku dah start berapa minit dah. Dekat 10 minit. So yeah. Alright. So let's go, let's go, let's go. Tak apa-apa masa. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. So tadi tu introduction dia. Aku dah start. Aku tak tahu game ni akan start aku apa banyak lagi. Okay. Tapi. Ma'am. Ma'am. Mi Castle. Apa dia kata diary update Macam nak buka Zoom Slide The castle Oh macam tu je Wah ha. Besar yeah, ya, ya. Besar ratum fioratur Yup Memanglah seram tempat ni penuh dengan apa ni Hei Oh, pulang meh. Kan ini semua. Duh scendere qui, raga. Oh! Ah, baru masa lah. Aku tahu game ni best tapi kita kena puzzle memang pening. Mak ai tergantung pocong. Hey! Damn. Eh. Pintu tu tutup pula. Aku tengah tukar setting tadi. Aku takut. PC aku shutdown hey, tu pula. Mouth full. Ha, ha, dia ni relax ke? Undai regile. Ce dracu. Ok, cool. Trebuie să găsesc o intrare în castel. Ui, apa bunyi ce tu? Bună la So kita kena menuju ke dalam istana Wadah tergantung Asal kena Sofia kalah Right Trebuie să găsesc ceva Tak apa aku selurkan sikit bunyi dia sebab kuat gila I need to find something to open the door Right Maybe kikat ni ada dekat kinze-kinze ni gini Hey eh, what Mati sar tiba-tiba Serah si porci Oare okay. ce Kena rasuk siap Mati weh Tempat ni dah kena curse Tengah aku-aku sekali kena curse Oh 2003 kod dia Interesting Ah 2003 Let's go 2003 Yup Okay Progression Oh keycard let's go Ada sword Boleh ambil Ambil lah pedang tu Aduh. Alright, key card. Alright, so far so good. Kita masih lagi dalam perjalanan. Belum lagi nampak dia punya horror lagi. Tapi ada misteri di mana kinze-kinze ni semua mati. Okay, so aku boleh guna key card sekarang? Yup. Guna. There we go. Tapi itulah game-game horror macam ni. Dia punya performance tu memang GG lah. Alright, so kita ada dokumen kat sini. Boleh baca tak? Um, a strange female came to the castle and was defeated in battle. Name is Stephanie. She revealed to me that she is the mother of the beast. Together we begin to begin experiment. Ooh, experiment. Okay, apa point? Oh, ini dia point dia. Bateri dan juga flashlight dan juga kunci apa aku tak tahu. Key. Key apa tu? Aku jumpa lock area tapi aku tak ingat kat mana. Eh, bunyi apa tu? boleh boleh ni ke? Oh, boleh pakai kunci ke? No? Okay. Boleh. Yes, pakai pakai. Key doesn't fit. There go. Key doesn't fit. There go. Yup, key fit. Cabinet has been unlocked. Dapat tape lagi. Aku dapat lighter. Aku dapat lighter fluid. Dan juga VHS. What to do now? How to exit from this place? Aku ada lighter Aku ada flashlight Aku masih lagi mencari lever Kau boleh buka dah Wah Itu korak pula Orang oh, ni tak dibuka Right click je semua tempat Just in case Ah tu Lah Ada rahsia pintu punya Okay Oh ni dia So now aku dapat Coffin key card Coffin key card Coffin Yeah. So aku termis tadi. Ada satu yang memerlukan coffin Kikat. Iaitu area Okay, aku tengok internet ya guys. Alright. Sebab game ni dia macam confusing dan juga aku hanya nak horror je. Alright. So betul lah kat sini coffin keycard sebelah sini ha. Kenapa? Aduh, ni ha. Ya Allah Akbar. So dia buka apa? Oh dia buka kofi ni Now aku ada Now aku ada Now aku ada Ambil lah Bun aku posa deschid ușile Oh kena hole Eh Eh Okay kena pegang pula Okay aku dah boleh buka pintu dah sekarang Now we open Nian Yang Sun Batu Caci Smart Right Banyaknya mayat Ooh. What? Kejut aku tu lah Game tak boleh percaya What is wrong with this lady? jangan, Okay. So what now? Eh, bunyi apa tu? Uh. Bunyi kaca pecah. Tengkorak. Sabar guys. Alright. Hei! Pujuk aku Alright Dia main kursi pula Tak boleh, kalau main sound ni memang aku jijik lah Ni apa, enam. Kita boleh buka There is no key in inventory Alright, so aku perlukan kunci Okay Nampaknya aku memang buta Alright Dekat tepi ada key sebenarnya Yup Ada key rupanya Di tepi itu ada key di bawah Okay, there you go Secret room key Ni dia Keynya lah. Yup Okay mari kita masuk Dia macam Game ni macam Macam main mata Tapi ada Dia terkejut Dan eh, Dia ada terkejut Tembes tu Oh ni tempat apa ni Terbuat cepat cara je lah The king is doing ya Dia kata find the king Ah, True Wait what Okay ni korang tak boleh nampak kau tak boleh tengok benda tu Okay ada bathtub Ada plug plug kita hutan lah aku ada pill boleh ambil kot yep. Ya. pain killer cool healing healing kill kill what janganlah janganlah macam tu oi jangan tengok aku dah tengok semua ke serius lah Oh ada oh ada ni. Ada puzzle Wih, apa yang aku buka tu? Aku buka something Tapi aku tak tahu aku, aku buka apa Ada pintu yang terbuka Oh, kunci Key added to inventory Baik So, aku yakin key ni untuk pintu yang kat luar sana Aku jimat tau bateri guys Sorry kau Alright, aku macam nak kena stop ni dah sejam Game safe, okay Kita stop kat sini Alright, sebab dah sejam Aku tak nak nanti video ni edit jadi panjang So kalau korang nak aku sambung game ni Nampak macam game ni bodoh-bodoh je kan Tapi atmosphere dia nampak menarik pula kan So korang boleh komen di bawah Aku memang akan sambung lah At least part 2 lah Okay So korang boleh like Korang boleh share korang boleh subscribe kalau korang tengok sambungan ni okay maybe game ni akan jadi series game ni dalam 9 ke 10 jam kalau puzzle semua okey lah kan so kita akan sambung nanti jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share kita jumpa lagi Assalamualaikum dan bye bye <laughs> ha, biarkan korang tunggulah aku sambung